Представете си, че сте производител на мебели и сте създали серия столове, единият от които се оказва много популярен в продължение на няколко години. Един ден мебелна компания се свързва с вас, твърдейки, че копирате техният регистриран дизайн и искате да спрете да го използвате – поради това решавате да разследвате твърдението им. Откривате, че когато са регистрирали своя дизайн, вашият стол вече е бил успешно продаван на пазара от няколко години. Какво може да направите? Ако можете да докажете, че вашия дизайн е бил публично достъпен преди датата, на която техният дизайн е бил заявен за регистрация, вие или вашия представител можете да подадете искане за заличаване на дизайна им. Това означава, че техният дизайн не е бил нов и оригинален и като такъв може да бъде заличен. Ако имате нужда, може да потърсите професионален правен съвет или представителство, за да подадете вашето искане за заличаване. Когато подадете искане за заличаване на регистрацията на дизайн, трябва да посочите съответните основания. Във вашия случай, ако можете да докажете, че дизайнът на вашия стол е бил публично достъпен по-рано от датата, на която Дизайнът на опонента ви е бил заявен за регистрация и двата дизайна са идентични, тогава регистрацията може да бъде заличена поради липса на новост. Друга причина за заличаване на регистрацията е липсата на оригиналност. Това означава, че регистрираният дизайн не създава различно цялостно впечатление от друг известен дизайн, станал общо достъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация в информирания потребител. Информираният потребител е човек, който не е непременно специалист, но е запознат с продуктите на пазара. Моля, имайте предвид, че и други основания могат да бъдат приложими за заличаването на дизайн. Затова може да потърсите професионален Правен съвет Вие или вашият представител може да подадете искане за заличаване с съответната документация, като платите всички дължими такси. След това Патентно ведомство следва да уведоми притежателя на дизайна, че е подадено искане за заличаване на регистрацията. И двете страни по спора ще имат възможност да представят аргументите си, както и подкрепящите доказателства. След което председателят на патентно ведомство ще вземе окончателно решение по казуса. Ако не сте доволни от решението, можете да го обжалвате. Моля, имайте предвид, че решението на председателя на патентно ведомство ще се основава на представената документация и на предишни факти, които се считат за релевантни. Ако искането ви за заличаване бъде прието от патентно ведомство и докажете, че дизайнът на конкуренцията ви не е нов и оригинален, вашето искане за заличаване ще бъде успешно и дизайнът ще бъде заличен. А какво ще стане, ако вашето искане за заличаване бъде отхвърлено. Тогава дизайнът ще остане регистриран. За повече информация, моля, посетете нашия уебсайт или потърсете професионален правен съвет.